można precyzyjnie powiedzieć, ile czasu potrzebujesz na konkretne zadanie. Na przykład, ile potrwa spotkanie z nowym klientem. Wątpię, by takie oszacowanie było możliwe. Wprawdzie jestem w stanie powiedzieć, że gdy wszystko pójdzie dobrze, to spotkanie potrwa 60 minut. No ale bywa, że sprawy nie idą idealnie, więc wyliczam, ile czasu to zajmie w najgorszym wypadku. 120 minut. No może się też okazać, że jakimś cudem pójdzie rewelacyjnie szybko, czyli 30 minut. No, skoro większe przedsięwzięcia składają się z pojedynczych zadań, a nie jestem w stanie dokładnie przewidzieć, ile potrwa zadanie, też powinienem uznać, że przedsięwzięcia są nieprzewidywalne? Paradoksalnie, dużo łatwiej jest oszacować duże przedsięwzięcia niż pojedyncze zadania. Ponieważ jeżeli mam kilkadziesiąt zadań i w każdym z nich oszacuję trzy liczby czas optymalny, czas optymistyczny i pesymistyczny to w skali całego przedsięwzięcia mogę przybliżyć się do w miarę dobrego szacowania czasu, bowiem w dużej skali łatwiej zapanować nad pojedynczymi anomaliami. W linku pod filmem znajdziesz arkusz, w którym będziesz w stanie obliczyć, oszacować swoje przedsięwzięcia na bazie estymacji pojedynczych zadań. Ale oczywiście branża branży, ani projekt projektowi nierówny, więc narzędzie czasem przyda się mniej, a czasem bardziej.